and she is performing live. सिद्धू मूसावाला को ट्रिब्यूट देने के लिए 295, 295, 295. मेरी क्रिसमस जारजा का अपर डेक बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर food review time guys this is Bhavika welcome back to my new vlog आज मैं आई हूँ एक लाइव कॉन्सर्ट में किसकी लाइव कॉन्सर्ट में अफसाना खान की लाइव कॉन्सर्ट में Afsana Khan who used to sing with Sidhu Moosewala जट्टा शरेआम तूता तक गरदा और क्योंकि आज क्रिसमस ईव है and she is performing live at जारजा जैसे ही मुझे पता चला कि क्लब जारजा में अफसाना खान आ रही हैं सिद्धू मूसावाला को ट्रिब्यूट देने के लिए तो मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं सिद्धू मूसावाला की एक बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ सो तो so, क्लब जारजा में मैं आ गई and let me tell you club जारजा एट बाइस गोदाम Jaipur is a luscious venue equipped with world class facilities and very spacious a nice and beautiful roof top site guys Afsana Khan पहुंच चुकी हैं क्लब में and she has started performing so चलिए चलते हैं क्लब के अंदर हेलो जी सारे ठीक हो बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत प्यार एक बार ताड़ी जोर से आवाज आनी चाहिए thank you so much thank you कौन सा सुनना चाहोगे वाओ पूरा क्लब झूम रहा था और अफसाना खान के साथ अपने फेवरेट सिंगर को अपनी तरह से ट्रिब्यूट दे रहा था हो जट्टी जोने मोड़ दी बंदूक वर्गी वेख वेख जो सास जट्टी जोने मोड़ दी बंदूक वर्गी वेख वेख चुपरां दे सास उगदे ਹੋ ਧੀਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਧੀਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਓ ਸਿੰਘ ਪੇ ਜੱਟ ਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਖਦੇ ਹੋ ਜੱਟੀ ਜਣ ਮੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਵੇਖ मैं सोच रही हूँ कि वीडियो के बीच बीच में ना आपको मैं जाजा का एक वर्चुअल टूर भी देती रहूंगी मेरी क्रिसमस क्लब जाजा में तीन डिफरेंट डेक्स बनाए गए हैं for seating the atmosphere the service the ambience everything is really very nice. They do have good menu options along with drinks right from mocktails to cocktails including hard liquor. And ye hai Zarza ka rooftop. Wow, what a rooftop view this place has. You'll definitely be amazed when you'll be at the rooftop. Wind cruising through your hair and spectacular view of Jaipur makes it worth it. और रूफटॉप के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जारजा का अपर डेक ये अपर डेक जो है यहाँ पर एक मिनी बार बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी फेवरेट ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं और अपर डेक पर ही बनाया गया है ये फ़ोन बूथ वाओ मतलब यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर अबजारजा में आउटडोर और इंडोर दोनों सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं आपको जैसा अच्छा लगे great clubbing experience great lighting a very nice place to hang out with close ones and have a real good time people who love clubbing must visit जारजा enjoying Zaza ka virtual tour, right? अब मैं आपको बताती हूँ जारजा का फूड कैसा था मीन्स फूड रिव्यू टाइम अगर मैं फूड का रिव्यू नहीं दूंगी अपने ब्लॉग में तो काहे की ब्लॉगर हूँ यार मैं चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ना अपने लिए ऑर्डर किया जीरा राइस जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया kadai paneer and fresh lime soda actually बहुत लेट हो चुका था तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट खाया जाए सो मैंने राइस ही ऑर्डर किया अपने लिए फूड इज़ डिलीशियस lovely बहुत tasty है क्लब जाजा का मेन बार मतलब ऊपर मैंने अपर डेक में भी आपको एक बार दिखाया था बट वो मिनी बार था थैंक्स टू द जारजा टीम जिन्होंने मूसावाला के फैंस को इतना प्यारा क्रिसमस गिफ्ट दिया और अब मैं दिखाती हूँ आपको जाजा के रूफ टॉप से लोअर डेक का व्यू ये देखिए ये है जाजा का लोअर डेक मैं अभी आपको लेके जाऊंगी वहां पर एंड क्योंकि जो क्लब है वो भी लोअर डेक पर ही है लेट मी टेल यू उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड थैंक गॉड मैं इतनी मोटी जैकेट पहन के गई थी अपने आप को अच्छे से कवर करके गई थी सो मुझे इतनी ठंड खैर लग नहीं रही थी और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं बड़ा क्रिसमसी सा माहौल था डेकोर भी बहुत अच्छा हो रखा था उस दिन so guys this was my today's vlog आज मैं आपको लेके आई जारजा जहां पर लाइव परफॉर्मेंस थी अफसाना खान की जारजा का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा एम्बियंस भी बहुत अच्छा है डू मेक अ विजिट अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what